Hai, selamat datang ke Ugo Stream Garden. 跟那个草东西那边 standby walk 有 Maggie 炒 Maggie 两部。 Nah, kami di sini ada menyediakan package ya uh, untuk menginap, buat activity seperti hiking ke air terjun, mandi manda. Lepas itu kami menyediakan juga servis untuk makan, steamboat ya, ataupun order ala carte uh, mie goreng nasi goreng semua tuh kita ada juga homemade ice cream ya uh, lepas itu kita ada juga dessert ya mixed fruit semua tuh kita sediakan semua itu termasuklah BBQ pancing dan lepas kita boleh juga tangkap ikan uh, pancing ikan tilapia lepas itu kita beli di sini kita buat BBQ di sini sendiri pun boleh kita menyediakan dapur juga untuk siapa yang menginap lepas itu kita ada um, aktiviti juga pancing dan lepas kalau tidak mau uh, itu ikan sebab kita ada kolam yang besar di sana atas untuk uh, buat pancing keli dan patin paling berat pun sampai 12 kilo kira challenge juga lah tuh kan kalau mau tangkap and then kita ada cabin uh, 70 ringgit satu malam cabin biasa simple uh, tapi kita ada juga kalau tidak cukup tempat ramai orang datang kita ada juga camping ground dan juga menyediakan tent lah pasang siap untuk siapa yang mau tidur ataupun menginap di sini.